شالوم خداون ہمیں روز توبہ کا اور اپنی طرف پھرنے کا موقع دیتا ہے welcome friends to my channel before going to start our video please subscribe my channel hit the bell icon and don't forget to like and share my video with your friends thank you مقدس متی اپنی کتاب کے تیسرے باپ میں بزرگ استباہی کا تذکرہ کرتا ہے جو یشو سے پہلے اس کی راہ تیار کرنے کے لیے خدا کی طرف سے بھیجا گیا ایک ممتاز نبی تھا اس بات میں ان کا توبہ کے بارے میں پرچار ملتا ہے وہ وہاں لوگوں کو توبہ کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں وہ اسی وجہ سے زیادہ مشہور اور مقبول ہو چکے تھے وہاں لوگ جو در جو ان سے بپتسمہ لینے آتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں ایسے لوگ بھی ہوتے جو صرف ان کو سننے آتے کیونکہ وہ ایک اچھے خطیب بھی تھے جن پر ان کی باتوں کا اثر ہوتا وہ اپنے گناہوں سے موڑتے اور لے لیتے اسی شہرت اور مقبولیت کی وجہ سے فریسی اور سزوکی بھی وہاں ان پر نظر رکھنے آ گئے جن پر بزرگ بزرگی بہت غصے سے ان کی خبر لیتے ہیں اور ان کو سرزش کرتے ہیں آخر میں یشو بھی بزرگ یوننا استباہی کے پاس آتے ہیں اور راستبازی کی شریعت کو پورا کرنے کے لیے بپتسمہ لیتے ہیں اس پر خداوند آسمان پر سے ان کے خدا کے بیٹے ہونے پر مہر ثبت کرتا ہے اور یشو کو اپنی خوشی کا سبب بھی بتاتا ہے عزیزو یشو کو توبہ کی ضرورت نہ تھی کیونکہ وہ گناہ گار نہ تھے لیکن انہوں نے راست بازی کی شریعت کو پورا کرنے کی خاطر لیا آج ہم گناہوں میں زندگی گزارنے پر بھی کبھی شرمسار تک نہیں ہوتے خداون کی زندگی بخش کلام میں توبہ ایک مرکزی حیثیت رکھتی ہے کیونکہ خداون نے انسان سے ہمیشہ پیار کیا اور اسے توبہ کا موقع دیا عزیز و خداون بہت بڑا ہے قادر مطلق ہے شہنشاہوں کا شاہ ہے کل کائنات کا بنانے والا ہے ہر زیرو کا خالق و مالک ہے اس کے سامنے ہماری کوئی حیثیت و اوقات نہیں لیکن پھر بھی ہم اپنا احتساب نہیں کرتے ہم اپنی غلطیوں خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف نہیں کرتے عزیزو ہم میں سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس بات کا اطراف کریں ہم کوئی غلطی نہیں کرتے ہمارا کیا گناہ ہے آج میں آپ کو بتا دوں آپ ایسا کہہ کر اس کل کائنات کے خدا کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے وہ فریسی اور صدوقی اپنے آپ کو ابرہان کی اولاد سمجھتے ہوئے دوسروں سے برتر سمجھتے تھے عزیزو ہمیں ہر دن خداوند اس لیے جلاتا ہے کہ ہم آج توبہ کر لیں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں آج اگر ہم یشو کی پیروی کرنے والے ہیں تو ہم حقیقی طور پر تبھی اس کے سچے پیرو بنیں گے جب ہم اپنا احتساب کرنا شروع کریں گے اپنے بے حساب گناہوں کو گننا شروع کریں گے اور سچے دل کے ساتھ ان پر پچھتاوا کرتے ہوئے توبہ کریں گے کیونکہ یہی پرچار یشو نے بھی کیا اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم دنیاوی برے چال چلنے سے انکار کرتے ہیں اور خداوں کی شریعت کو اور اس کے کلام کو ہاں کہتے ہیں خدا ہر روز ہمیں توبہ کی طرف بلاتا ہے اگر بزرگ ابراہم کی اولاد کو توبہ کی ضرورت ہو سکتی ہے تو ہم مسیحیوں کو بھی اس کی ضرورت ہے اگر آج آپ یشو کے ساتھ جینا اس کے ساتھ مرنا اور اس میں ہمیشہ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو عزیزوں توبہ کیجیے اور خداون کی طرف کیونکہ خداون کو نہ بول کر آپ شیطان کی مرضی پوری کرتے ہیں جو روزے اور خدا کا مخالف ہے آج ذرا سوچئے کہ آپ کو کن باتوں میں توبہ کی ضرورت ہے اور جیسے ہی آپ سوچ لیں تو سچے دل سے خداون کے آگے چھپ جائیے اور اپنے گناہ گار ہونے کا اقرار کیجیے کیونکہ آج خداون آپ سے یہی چاہتا ہے السلام علیکم